上节课我们认识了感光度，了解了感光度对快门速度的影响，以及无限制提高感光度带来的弊端等等。下面这节课我会带你深入认识白平衡，让你知道改变它对于照片的影响有多大。如果你一直关注我的摄影课程，每一节课都没有落下的话，那么恭喜你，你已经学习到了摄影最最基本的知识点了。 所以，无论你使用什么相机都不会有问题了。正所谓万变不离其宗嘛。OK，开始今天的课程吧。我们先来看一下这两张照片，你会更喜欢哪一张呢？第一张稍显平淡，第二张用金碧辉煌来形容一点都不过分。所以你只需要改变一点点，你拍的照片就会脱胎换骨了。我们今天要讲的内容就是你需要改变的这么一点点，不跟你绕弯子了。 其实就是在拍摄的时候，仅仅改变了一下相机的白平衡设置就好了。实际上，第一张使用的是自动白平衡，而第二张使用了荧光灯模式进行拍摄。但是，就这么一个小小的改变，就让两张照片形成了这么强烈的反差。那么，什么是白平衡呢？我们来看看这张白纸在烛光下是什么颜色。现在在荧光灯下，你又看到了什么颜色？ 白纸还是白纸，我们改变的是外界的光源，这点我们都知道。可是相机只是一个机器而已，它肯定不知道。啊。即使现在的技术可以帮你去实现自动白平衡，但是呢，它会傻乎乎的坚持认为你想要的就是还原真实白纸的颜色。比如之前我们看的那张金碧辉煌的照片，在当时的灯光环境下，相机会认为它看到的黄色应该是正常的白色。 于是拍出来的相片就像在白色灯光下的效果了，因为相机的自动白平衡会自动把黄色改变为白色记录下来。我们来简单还原一下相机调整白平衡的过程。我这里有一盏灯和一张蓝色的玻璃纸，我们关了摄影灯，开灯模拟一下被落日余晖照耀的感觉。我们在拍照的时候，相机的自动白平衡开始工作了，它是怎么工作的呢？ 之前有介绍，相机它会自动还原白纸原来的白色，对吧？相机会自动调整参数，加上一些蓝色来调和颜色。如果是我人工来操作呢？就是这样的。现在是不是变成白色了？也就是说，为了得到一个接近于真实的白色，相机会增加另外的颜色来调和光线。 这个实际上就是白平衡的原理了。当然，了，我现在展示的是比较极端的例子，在大多数情况下，相机的白平衡的操作不会那么夸张。不过道理是一样的。明白了这个道理，我们现在再来看一下，在相机上怎么调整白平衡。相机上一般都提供了几种默认的白平衡模式，A W B 是自动白平衡，大部分情况其实它是可以应付的。 还有日光模式、阴影模式、阴天模式等等，这些模式的使用并不困难，在拍摄前根据自己所处的环境来挑选合适的模式就可以了。因为你刚刚入门没多久，白平衡具体参数的调整还需要一段时间的熟悉才能够熟练掌握。在这里呢，我给你演示一下自定义白平衡的操作过程。 最简单的方式呢，可以拿一张白纸放在镜头前，然后把相机的拍摄模式修改成光圈优先或者快门优先，拍摄一张照片。打开相机的菜单，找到自定义白平衡，这时候相机会要求你选择一张相机里的照片作为白平衡的标准照片，以它作为白色的标准自动调整，然后选择确认，就可以完成手动调节白平衡的工作了。 现在我们完成手动设置白平衡，目的是让相机能够尽可能准确的还原白色。但是在特殊情况下，比如拍摄日出或者日落的时候，漫天的彩霞，要拍摄这种具有感染力的照片，除了构图、曝光之外，还需要进一步做白平衡的调节。OK，今天的课程主要是需要我们先明白什么是白平衡，然后才有可能去熟练的运用。好了，今天的课程呢就到这了。 你可以登录秦帅教育官网，关注最新的课程信息。感谢你的关注，我们下节课再见。下节课我会重点介绍曝光补偿，是什么原因导致所拍摄的黑白灰的色卡全部变成灰色的？我会给你解释白加黑减的规律是什么等等。